Thank you. पास जितने कम डायमंड रहेंगे ना उतने मतलब आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आप लोग समझ जाओ गाइस ओके जिसका भी गाइस जितना कम डायमंड रहेगा उसको सब, मतलब यार सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास मतलब ज़्यादा डायमंड है अकाउंट में तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा मतलब महंगा पड़ जाएगा तो गाइस मैं क्या बोलूँगा आप लोग पहले डायमंड को मतलब कुछ खरीद लेना फिर जाकर गाइज ये वाला ले लेना ओके गाइज काफ़ी ओपी सा इवेंट है सो गाइज वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अच्छा लगो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलो यार मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय